Okay ጤና ስጥልኝ እንደምን ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ትንሽ በንትን ላይ ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁኝ ስለነበረ ነው። አንደኛው እንደዚህ አድርጌ መልሱን ብሰጣችሁ ይሻላል በማለት ነው። ምንድን ነው ምንድን ነው እንዴት ነው የሚያደርገው በሽታው መቼ ነው ምናምን ጥያቄው ማአት ነው የነበረው ብቻ ለሁሉም ልመልስ ትንሽ ከበድ ይላል። ድካምም አለት ቢያነስት ግን ያው አጠር ልነግራችሁ ከሆነ ያማል፣ በሽታው ያማል፣ በጣም ያማል። ከዛ በስተቀረ እንዴት ነው ያዘኝ አላቅም። ክለብ ሰራ ነበረ በዛ ቀንም ባቡር ላይ ነበር ምናምን ነገር የልኩትና ይሄ ነው ብዬ ልመልስላችሁ አልችልም። የት ነው ያዘኝ እንዴት ነው ያዘኝ ኤድዌይ <coughs> uh, እንዴት ነው የሚያደርገው? እኔ አስታውሳለሁ ቅዳሜ ነው ሊይዘኝ የሚችለው ብዬ ማስበው እዛኔ ነው ክለብ ስሰራ ያደርኩት በባቡርም ስመላለስ የነበርኩት ምን ስል የነበርኩት ከሰው ጋር በብዛት ስገናኝ የነበርኩት ማለት ነው። ሰኞ <coughs> ቤት መጣው። ሰኞ ማለት <coughs> ከሰዓት አካባቢ ያው ጉሮሮዬን በጣም ያቃጥለኝ ጀመረ። ውሃ ውሃ ጥም ዊ ውሃ ጥም ባህር ውስጥ ገብተህም ውሃ የጠጣ አይመስልህም። በጣም ውሃ ጥም አለው። ከዛ በስተቀረ ያው ምንም እንትን አይደለም ስምፕሊ። ከዛ በስተቀረ ዋናው ሰው በጣም ይጠይቀኛለው ነገር ነው። እሱንም ነው ልነግራቸው። ቲያስክ ማለት መሞት ይመስላችኋል እንዴ? እንትን እኮ ነው። ምንም እኮ እንትን የለውም እኮ ጉንፋን እንደያዘህ ስበው በቃ ጉንፋን ነው የያዘህ። ያ ስሜት ነው ያለው። ከጉንፋን ትንሽ የሚያም ነገር አለው የበለጠ ያው ከኢንፍሉዌንሳ ስፔሻል <laughs> ትንሽ በርታ የሚያደርግበት ነገር አለ፣ ግን ከዛ በስተቀረ ሌላ ነገር የለውም እና እንደ እንትን አታርጉት ማለት ነው። ብዙ አይነት እኔ በስነ ስርዓቱ ቁጭ ብዬ እንትን ስል የነበርኩት እና አይዟችሁ አትፍሩት። <laughs> ሌላ በሽታ ከሌለባችሁ ማለት ነው። almost አስም ከሌለባችሁ ኤች አይቪ ምናምን ያለበት ሰው ነው ሊጠነቀቅ የሚገባው almost። ያለበለዚያ በግድ ግደለን ከሆነ አይ ነው ግን አይገልም። በቃ ለ normal ኡ ሰው አይገለውም። ስለዚህ አትፍሩት። <coughs> እንደውም ቶሎ ተገላግየው ይዞኝ በተገላገልኩት ብላችሁ ታስቡት ይሻላችኋል። ከዛ በስተቀረ <coughs> በጣም አመሰግናችኋለሁ በብዛት ሰዎች ለጻፋችሁልኝ እንደዚሁ አብረህንም እንም አባባላይ ትራ ላረጋችሁ ሰዎች በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። <coughs> ከዛ በስተቀረ እየተሻለኝ ነው። አሁን ካሁን በኋላ አባባላይ ምንም ራሴን ላንቀሳቀስና ምንም የምችልበት ምንም እንትን የለብኝም። ግን በወጣ ያው ሰው ላጋባ ችላለሁ የሚለው ነገር ስላለ እሱ ነገር ስላለ ነው እንጂ ቤት ያለሁት እኔ እንኳን ኦልሞስት ድኝ ያለው ብዬም ነው ማስበው። ግን ያው ደውዬ ሳናገራቸው እነሱ ኢዘ ወይ cough እስከምታደረግ ድረስ ማለት hosta እስከምታደረግ ድረስ እስከሚያስለ ድረስ ቤት ነው መቆየት ያለብህ ነው የሚሉት። ያው እሺ ብለን ቁጭ ብለናል። እንደገና ቤት መዘጋት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት። እንደዚህ ሁለት ሳምንት ነው የተዘጋውተው። <coughs> በጣም ያስጠላል። anyway ዋናው አትፍሩት ለማለት ነው። የምትጠይቁኝ ጥያቄ በጣም ብዙ ስለሆነብኝ ነው። ለሁላችሁም ልመልስላችሁ በጣም ከባድ ነው። ድካምም አለ፣ ምንም አለ። be honest በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ ነቃልል ልል ከሁለት ከሶስት ሰዓት በኋላ ራስ ምታት ይጀምረሃል። ከዛ በኋላ ያው እንቅልፍ ሌሊት normal አተኛም። አንዳንዴ ወስደሃል፣ አንዳንዴ ብድግ ትላለ ምናምን ነገር። ቴንኪው ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ እነዞላ ሊሊ ምናምን በሙላችሁ አሜን በዛዊት ኤኒወይ um, uh, በጣም ሚዛን ቴንኪ ኤኒወይ የሆነ ሆኖ አትፍሩት አትጨነቁ የሚገል ነገር አይደለም ሌላ በሽታ ከሌለባችሁ uh, አንዳንድ ሰው የሚያስቅ ነገር ይልክልኝ ነበረ ቁጭ ብዬ uh, ከእምነት ጋር እንዳታጣሉኝ ሌላ ነገር <laughs> ግን እዚች የምታክል ቤት ውስጥ ተቆልፍ ላይ እቺ ማለት ያው መኝታ ቤት የምነች ስቱዲዮ የምነች ምን የምነች <laughs> እዚች ቤት ተቀምጬ አንዳንዶቻችሁ ፌጦ ከየት አባቴ ነው ባመጠ <laughs> እኔ ከምር አንዳንድ ጊዜ ጥሩ መመኘት እርግጥ ጥሩ ነው። <laughs> ፌጦና ማር ትሉኛላችሁ። ከየት አባቴ እንደማመጠው ግራ የገባ ነገር anyway <coughs> <coughs> አትፍሩት። ይሄን ነው ዋና ልላችሁ የፈለጉት ንኪ thank you ዊተር አመሰግናለሁ። ፕሊዝ ኢችን ኤቭሪ ዋን ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ሁለተኛ አንድ ሰው በብዛት ሲለኝ የነበረው በጣም ጎበዝ ነ እንዴት ወጥተ ተናገርክ? ፌስቡክ ላይ መናገርህ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። አበሻ ቢሞት አይናገርም። ወጣት like ምድን ያልኩት የእውነት አበሻ በሽታውን እየደበቀ ነው እንዲ የሚኖረው ማለት ነው። ስምፕሊ አንድ ጉንፋን ይዞ ምን ምን ልትባል ትችላለህ በማለት ነው ምን ልትባል ምቾት ዋላና ባኻ መፅያደ አጆኻ እና ምን ልትባል ትችላለህ ነው ነገር እያው መደበቁና መደበቁ ምንም አይታየኝም። እስከናካቴው ጀግንነትም ነገር አይደለም። to be honest እኔ ፌስቡክ ላይ ስጽፈው ራሱ እስከናካቴው እንደዛ የሚጋነናል ብዬ አልጻፍኩትም። to be honest እኔ እንደ normal daily እንደምጽፈው ነገር ዝም ብሎ አለ careless የሆነ ነገር እፍ ምናምን ብዬ ነው ዝም ብዬ ጻፍኩት እንጂ እንደዛ እንደዛ ሰውን ያስጨንቃል ብዬ አስቤ አይደለሁም። ግን ያው maybe ትንሽ ህክምና አካባቢ የምንሰራ ሰዎች እኛ maybe understand ነው ሊሆን ይችላል ነገርየውን ብዬ ነው ማስበው። ለዛም ሊሆን ይችላል። anyway አይዟችሁ፣ አትፍሩት። እንደ መድኃኔ አለ ምንም ችግር ነው። ሱማስ ዞ ላይ አይዞች እኔም በመጀመሪያውም አልተጨነኩም የዛን ያህል የዛን ያህል ከመጀመሪያውም አልተጨነኩም ነበረ ግን really thank you አመሰግናለሁ። ብቻ ያው እኔም ብዙ እነዚህ ፌስቡክ ላይ ከፍቶ ካሜራ መለፍለፍ አልችልበትም፣ አልተማርኩትም። ብቻ thank you ልላችሁ ነው ዋናው የገባሁበት። ሁለተኛው ደግሞ ያው በጣም ለምጠይቁኝ ሰዎች ምንም የዛን ያህል የሚያስፈራ ነገር አይደለም። ያማል፣ ማመም ያማል። of course pain አለው ከሁሉ የመተንፈስ የሚከብድህ ነገር አለው። almost እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ? አንድ ወፈር ያለ ሰው እንዴት ነው ጀርባህ ላይ ሲተኛብህ ወይ ልብህ ላይ ሲተኛብህ እንዴት ነው ጭንቅ ነገር ይልሃል። እስኪ ተነሳለኝ፣ መተንፈስ አቃተኝ እኮ ዞር በልልኝ ምና የምትለው ነገር አለ። ያ feeling ነው የሚኖርህ በብዛት ትንሽ ትንሽ ከበድ ይልሃል እንጂ ሌላ እንትን አይደለም። በቃ እሱ ነው ከሁሉ ለየት የሚያደርገው ፕለስ ያው ግሮሮ ውሃ ውሃ ውሃ በጣም ነው። ውሃ ጠጡ አልላችሁም፣ ለምን ብትያዙ ማለት ነው። ለምን ሳትወዱ በግዷችሁ ጠጧት አላችሁ። ከዛ በስተገረ ምንም እንትን የለውም። ብቻ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። <laughs> ካልጠበቃችሁም ያው ፌጦና ማሪጅ የላችሁ እመጣለሁ። ቴንክ <laughs> ዩ